очі, тільки мама просить, ну будь ласка, залишися дома, хоч на трохи, кохався, та й у дорозі, та й переплутав і дні, і ночі. Ну що, діду, подобається? Подобається. А може сам заграє? А що, заграю? Ух ти, хіба? Давай, давай. Давай, давай. Тиха вода, тиха вода, бережечки ломить. Молодий козак, молодий козак, полковничка просить. Пусти ж мене, полковнику, із війська додому. Бо вже скучилась, бо вже змучилась дівчина за мною. Ой, Рабі, я пустить тебе так довго ти будеш, то на письмати ще й холодно дівчину забудеш. Та на ти ще й холодної дівчину забудеш.